Nik horretzaldian hitz egin dut, eh, webune internazional bat garatzeko momentuan, eh, sortzen dira erronken inguruan, zein, bale, zein baliabide ikusten ditugu beharrezkoak, zein dian faktore garrantzitsuenak eta nola bidiratu behar diren. Eh, batez ere, pentsatuz izan ditekela webune bat, ziurtatu nahi duena, ba, kanpoko kanpoko herrialde batean ba, gure garapena, enpresa baten garapena. Bestetik izatzuk esango ditut ere SEOaren inguruan, edo da posizionamintu inguruan, nola posizionatzen garen Googleen, eta zen pauzu egin barko gonituzken, ba, eduki lehen hitz bat horrela ongi posizionatzeko. Nik e, eh, responsive design edo diseinu malguari buruz eh, hitz egingo dut. Ba, egisa da azken urte hauetan e, web, web kontzumoa asko aldatu dela, ez? Pantalla gero eta ondisa alde batetik, baina best alde batetik e, gailua gero eta anitza Tabletak, mugikorrak, smart TVak, e, pantailak, bai gero eta gailu gehiago dauzkagu orduan. E, diseinu batek balio bia dau e, gailu guzti hoietan e, webunea ondo irakurtzeko, ez? Eta orduan, ba, e, hortan datza inzuz zen e, responsive design. Hori da soluzioa, ez? E, eh, HTML bakar batekin, diseño e, eh, bakar batekin, e, gailu guztietan funtzionatuko dagoen e, bat e, egitea. Gugamenko desintaz enpresan e, Ulma Construction enpresakin indako webgunearen erabilpen kasua e, astartuko dut, eta erakutsiko dut zelan e, nazioarteko doratzera guzti zuzendutako enpresa baten, hau da, hogeita bosterri aldetan, e, presentzia dagoen enpresa baten webgunea egitera gordoan ze estrategia jarraitu den. Bat ez herrialde ezberdinetara bideratutako webgunea, gizkuntza ezberdinetan, nola e, funtzionatuko duten enpresa honetan, eta horren guzti horren kudeak eta egiteko ze aukera eh, hartu duten ulman, ze aukera eskaini digun kodesintasen, eta ze aukera eskaintzen dituen plonek gauza horiek era erraz baten egin alizateko. Bueno, ba, nire hitzaldien eh, hitz egingo dut eh, larzepen hitz egin dugu nahi buruz. Eh, kartu irralikoen fabrikantia gara eta eguneko largo eta bosta esportatzen dugu gaur egun. Orduan nahiko esperientzia internazionala dakagu. Eta esperientzia horiek aurkeztuko ditugu, hor arratzaldean.